નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો તમારું સ્વાગત છે અમારી આ વીટી ખેડૂત મિત્રોની ચેનલમાં તો આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે કપાસના બજાર ભાવની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવાના છીએ તો વિડીયોમાં અંત સુધી બન્યા રહેજો પણ તે પહેલાં જો તમે હજુ સુધી તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો જેથી તમને દરરોજ બજાર ભાવ મળતા રહે તો ખેડૂત મિત્રો આજે ફરીવાર કપાસમાં મળે દસથી વીસનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો પણ હજી જે ખેડૂતો પાસે સારા અને સુપર બેસ્ટ ક્વોલિટીના કપાસ છે તેના ભાવ માર્કેટયાર્ડમાં ઓગણીસોથી માંડીને એકવીસો ને પચાસ રૂપિયા સુધીના બોલાઈ રહ્યા છે જે અત્યારે કપાસના ભાવ ઘટ્યા છે તેમાં કોઈ ડરવાની જરૂર નથી કારણ કે એકવાર હજી માર્ચ મહિનામાં કપાસના ભાવમાં ઉછાળો આવે તેવી શક્યતાઓ રહેલી છે તો ચાલો જાણી લઈએ વિવિધ કપાસના માર્કેટયાર્ડના બજાર ભાવ જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે બોટાદ સોળસોથી બાવીસો ને એક મહુવા બારસો પચાસથી બે હજાર એકવીસ ગોંડલ બારસોથી એકવીસો ને એક કાલાવાડ ઓગણીસોથી એકવીસો ને સત્યાવીસ રૂપિયા તળાજા એક હજારથી બે હજાર એક બગસરા પંદરસો પચાસથી એકવીસો ને પચાસ જુનાગઢ ચૌદસોથી અઢારસો ઉપલેટા સત્તરસોથી બે હજાર પાંત્રીસ રૂપિયા જેતપુર તેરસો અગિયારથી એકવીસો ને એકવીસ વાંકાનેર એક હજાર સિત્તેરથી બે હજાર પચીસ મોરબી પંદરસો પંચ્યાસીથી બે હજાર એકવીસ રાજુલા અગિયારસોથી એકવીસો ને પાંચ રૂપિયા માણાવદર પંદરસો પંચ્યાસીથી એકવીસો ધોરાજી સત્તરસો ચોતેરથી એકવીસો ને સેતાલીસ વિસ્યા સત્તરસોથી બે હજાર સિત્તેર ભેંસાળ પંદરસોથી એકવીસો રૂપિયા રાજકોટ સત્તરસો ત્રીસથી એકવીસો ને એકવીસ અમરેલી ચૌદસો ત્રીસથી એકવીસો બ્યાસી સાવરકુંડલા પંદરસોથી બે હજાર ચાલીસ જસદણ સોળસો પચાસથી એકવીસો ને પંદર રૂપિયા જામ જોધપુર પંદરસો સાઠથી એકવીસો એંસી ભાવનગર એક હજાર પચાસથી બે હજાર એંસી જામનગર પંદરસોથી બે હજાર બાબરા પંદરસો એંસીથી એકવીસો ને પચાસ રૂપિયા માણસા અગિયારસો પંચોતેરથી એકવીસો બાવીસ કડી પંદરસોથી એકવીસો ને એકતાલીસ પાટણ પંદરસોથી બે હજાર થરા ચૌદસો બેત્રીસથી ઓગણીસો એકાવન પાલીતાણા સોળસોથી એકવીસો સાયલા પંદરસો પચીસથી બે હજાર પચાસ હારીજ પંદરસોથી બે હજાર એકાવન વિસનગર તેરસો પચાસથી એકવીસો ને આડત્રીસ રૂપિયા ગઢડા પંદરસો પાંચથી એકવીસો પાંત્રીસ હળવદ સોળસો એકથી બે હજાર એકત્રીસ કરજણ સત્તરસો ચાલીસથી ઓગણીસો ને ચાલીસ ધંધુકા સોળસો પંચાણુંથી ઓગણીસો ને બ્યાસી રૂપિયા વિજાપુર ચૌદસો પચાસથી એકવીસો ને પચાસ કુકરવાળા પંદરસોથી એકવીસો ને આઠ ગોજારિયા બારસોથી એકવીસો ને અગિયાર હિંમતનગર પંદરસોથી એકવીસો ને અગિયાર રૂપિયા વિરમગામ ચૌદસોથી ઓગણીસો ને બેતાલીસ વિસાવદર પંદરસો ચુમ્માલીસથી બે હજાર સોળ ઉનાવા બારસોથી એકવીસો બાર સતલાસણા પંદરસો એંશીથી બે હજાર દસ આંબલિયાસણ તેરસોથી બે હજાર પાસઠ રૂપિયા